Dzisiaj drugi z serii filmów z zadaniami z kwadratu 20, wrzesień 2017. I jeszcze dwa zadania z pierwszej strony z artykułu Między kwadratami. Zadanie czwarte. Wyznacz wszystkie dodatnie liczby całkowite n, dla których liczba n do potęgi czwartej plus 2 razy n do potęgi trzeciej minus 3 jest kwadratem liczby całkowitej. Potęgi liczby n w danej liczbie, tu do czwartej, tu do trzeciej, sugerują, że może okazać się przydatny kwadrat liczby postaci n kwadrat plus n. Spróbujmy zmieścić daną w treści zadania liczbę między kwadratami takich kolejnych liczb całkowitych. n kwadrat plus n minus 1 i n kwadrat plus n. Dla n równego 1 dana liczba jest równa 0, więc jest kwadratem liczby całkowitej. Dla n większego od 1 mamy n kwadrat plus n minus 1 do kwadratu. Możecie też wymnożyć w ten sposób i sprawdzić, którędy jest szybciej. My to zrobimy tak. Równe jest n do czwartej plus 2 razy n kwadrat razy n minus 1 plus n minus 1 do kwadratu. Tu nie ma żadnej głębszej filozofii. To się równa n do czwartej plus 2n do trzeciej minus n kwadrat minus 2n plus 1 a to jest mniejsze od n do czwartej plus 2n do trzeciej minus 3. Bo n kwadrat plus 2n dla n większego od 1 jest większe lub równe 2 kwadrat plus 2 razy 2, co jest większe od 4. Ponadto n do czwartej plus 2n do trzeciej minus 3 jest mniejsze od n do czwartej plus 2n do trzeciej plus n kwadrat, a to można zapisać w postaci n kwadrat plus n do kwadratu. W takim razie dla n większego od 1 zachodzą nierówności. n do czwartej plus 2n do trzeciej minus 3 jest większe od n kwadrat plus n minus 1 do kwadratu i jest mniejsze od n kwadrat plus n do kwadratu. Oznacza to, że dana w treści zadania liczba nie może być kwadratem liczby całkowitej. Ostatecznie otrzymujemy, że dana liczba jest kwadratem liczby całkowitej jedynie dla n równego 1, co kończy rozwiązanie zadania. Jak nie trudno się domyślić, metodę wrzucania pomiędzy można także zastosować dla innych potęg niż kwadraty, na przykład dla sześcianów. Zróbmy na koniec zadanie piąte z tej samej strony, 20 kwadratu. Wyznacz wszystkie pary x, y, liczb całkowitych, dla których spełnione jest równanie x do trzeciej równa się y do trzeciej plus 2y kwadrat plus 1. Zauważmy, że y do trzeciej plus 2y kwadrat plus 1 równa się y do trzeciej plus 3y y kwadrat plus 3y y plus 1. Ten wielomian pewnie coś wam już mówi. Minus y kwadrat minus 3y. Y. To się równa y plus 1 do trzeciej. Teraz już na pewno coś wam mówi minus y razy y plus 3. Dla dowolnej liczby y zachodzi nierówność. y do trzeciej jest mniejsze od y do trzeciej plus, plus jakakolwiek liczba dodatnia, na przykład plus 2y kwadrat plus 1, a to się równa x do trzeciej. Ponadto, jeśli y jest mniejsze lub równe minus 4 lub y jest większe od zera, to liczba y razy y plus 3 jest dodatnia jako iloczyn dwóch liczb tego samego znaku. Wówczas x do trzeciej równe y plus 1 do trzeciej minus y razy y plus 3 jest mniejsze niż y plus 1 do trzeciej. W takim razie x do trzeciej jest większe niż y do trzeciej i jest mniejsze niż y plus 1 do trzeciej. A więc dane w zadaniu równanie nie ma w tym przypadku rozwiązań w liczbach całkowitych. Pozostał nam do rozpatrzenia przypadek, gdy y jest jedną z liczb minus 3, minus 2, minus 1 i 0. Podstawiając kolejno te wartości do danego równania, stwierdzamy, że jeśli y równa się minus 3, to x do trzeciej równa się minus 8, czyli x równa się minus 2. Jeśli y równa się minus 2, to x do trzeciej równa się 1, czyli x równa się 1. Jeśli y równa się minus 1, to x do trzeciej równa się 2, co nie ma rozwiązań w liczbach całkowitych. I jeśli y równa się 0, to x do trzeciej równa się 1, czyli x równa się 1. Ostatecznie otrzymujemy trzy pary xy spełniające dane równanie. Minus 2, minus 3, 1, minus 2 i 1, 0. To chwilowo tyle na temat kwadratów, sześcianów i potencjalnie również wyższych potęg liczb całkowitych. W następnym filmie kolejny artykuł z kwadratu 20 pod tytułem Dorysujmy równoległobok, czyli trochę geometrii. Serdecznie zapraszam i jak zawsze możecie wszystkie zadania rozwiązać samodzielnie na www.omj.edu.pl łamane przez gazetka OMJ albo na stronie głównej klikając w zakładkę Gazetka Olimpiady.